Altzako gazteak. Altza da Donostian gazte gehien dituen auzoa. Eta oso baliagarria da altzatar gazteek auzoa nola ikusten duten jakitea. Gazte gehienek adierazi dutenez, atxikimendu handia diote auzoari eta asko gustatzen zaie bertan bizitzea. Lehenik eta behin, asko kazpimarratzen dute altzan bizitzea herri batean bizitzea bezala dela bizilagunen arteko harremanak oso garrantzitsuak eta hurbilekoak baitira. Auzoko jendeak elkar ezagutzen du, elkar agurtzen du, elkarri laguntzen dio eta babesa ematen dio. Oso ohikoa da ikustea bizilagunak kalean ustekabean topatu eta hitz egitera gelditzen direla. Normala da, alaber, jendearekin elkartzeko ordu eta leku espezifiko batean geratu beharrik ez izatea. Jendeak badakielako non topatu komentatutako guztia ez da berria, altzako giroa ongi ezagutzen duten entzat. Hauzoko bizitza eta harremanak oso biziak baitira. Hori da gazteei gehien gustatzen zaien gauzetako bat, eta horregatik sentitzen dira altzan bizitzeaz arro. Elkarrizketatutako gazteek esan digutenez, asko gustatzen zaie auzoan lagunekin eta ezagunekin denbora pasatzea, baina beraien lagunak altzan bizi ez direnean, Askotan, beraiek izaten dira beste auzo batzuetara mugitu behar dutenak. Lagunak normalean ez baitira auzora hurbiltzen eta altzan geratu nahi izaten. Gai horrek pena handia ematen die gazte askori. Izan ere, auzotik kanpoko lagunekin geratzeko askotan auzotik irten behar izaten dute eta sentitzen dute altza ez dela jendeak geratzeko gustuko duen lekua askok esaten dute hori aldatzea gustatuko litzaiek eta beste leku batzuetako lagunak tarteka hurbildu eta auzoan geratzea. Hala, gehienek esan digute lagunekin geratzeko edo altzetik kanpo dauden ikasketa zentroetara joateko, lanbideziketako zentroak, unibertsitateak, akademiak eta abar, gehien erabiltzen duten garraioa amairu zenbakiko autobusa dela askok diote auzoan eta batez ere gazteen artean amairu zenbakiarekiko atxikimendu handia dagoela. Amairu auzoa ere deitzen diote. Hala ere, gazteek ez dute auzoa multzo gisa ikusten. Askotan goiko aldearen eta beko aldearen arteko banaketa aipatzen bai dute. Banaketa hori aipatu arren, guztiak arro daude bizi diren eremuan bizitzeaz eta ere morretan bizi direla nabarmentzea gustoko dute. Desberdintasun horiek existitu arren, ez dute eragin handirik lagunak egiteko orduan. Askok, eipatzen bai dute, lagunak eta ezagunak dituztela altzako eta inguruko leku ezberdinetan. Hauzoko lagunei eta kuadriai buruz kontatu digutenez, generoaren arabera bere izkitako kuadriak daude. Hau da, neskak alde batetik eta mutiak bestetik batez ere gazteenen artean. DBH-etik aurrera, kuadrillak nahazten joaten dira eta taldean itzagoak sortzen dituzte gazteek. Adin, genero, etnia eta bueno, atxikipen desberdineko kideekin. Zer gustatzen zaizu zuri gehien altzan bizitzetik? Nolakoak dira zure harremanak auzoko jendearekin? Eta kanpokoekin?